otro video más Señores, el día de hoy estamos estrenando segmento Realmente los que me siguen desde hace muchísimo tiempo Saben que mi canal, al inicio, se trataba sobre outfits, maneras de usarlo y cómo remodelar piezas La verdad es que quiero regresar un poquito a mis orígenes y se me ocurrió la idea de hacer un segmento con uno de los primeros títulos de mis videos en ese momento eran mil maneras de usar, creo que era un romper Realmente lo abandoné, lo abandoné por completo y hoy, bueno, ahora quiero retomarlo. Aquí voy a enseñar a utilizarle una pieza de muchas maneras. Recuerden que este es mi estilo y bueno, pues yo voy a hacer como que outfits inspirado en las cosas que a mí me gustan. Vamos a estilizar esta falda. Es que ustedes saben que esto es como lo que más se utiliza ahora en verano. En verano, en otoño. Oh my God, me está pasando por <laughs> El punto es que este tipo de estampado se llama tartán. A mí me encanta. Solo que a veces siento que es un poquito complicado como que combinarlo. Como yo realmente utilizo una faldita tartán como esta. Espero que este tipo de video les guste. Díganme allí debajo qué quieren que sea, bueno, pues el siguiente video. ¿Qué quieren que utilicemos aquí? que creemos outfit? ¿Con qué pieza? específicamente. Yo tenía en mente hacer outfits con un coloche blanco básico, un t-shirt, pero ustedes son los que mandan en este canal. Díganme allí debajo qué pieza quieren que sea la siguiente. es hora de empezar con el video. Pasemos a verlo. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, suscríbanse, regálenme un like. Nos vemos en el siguiente video. Y no olviden que necesito su opinión. Díganme allí debajo cuál quieren que sea la siguiente pieza que creemos outfit. Así que díganme allí debajo cuál ustedes quieren que sea la siguiente pieza que estilicemos aquí en este canal. Recuerden que yo los quiero mucho. No olviden suscribirse, regálenme un like y nos vemos en la próxima.